Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La cuisine de Sophie. Donc vous commencez par découper vos oignons, euh, un oignon blanc, un oignon rouge. Coupez comme ceci en petits morceaux, puis votre pomme de terre en purée. Voilà, donc vous assaisonnez votre purée de pommes de terre avec du sel, du poivre, un peu de beurre et un peu de lait. Euh, vous trouverez toutes les quantités que vous avez besoin dans la description ci-dessous. vous assaisonnez, vous mélangez. Et ensuite, vous découpez les champignons, donc en lamelles puis en deux, comme ceci, tout simplement. Puis le persil. Alors ensuite, vous faites chauffer de l'huile dans une poêle et vous y faites revenir les oignons. Puis vous continuez à découper en même temps donc les olives, olives vertes et noires pour moi. Si vous avez que noires ou que vertes, comme vous préférez. Ou si vous n'aimez pas les olives, tout simplement pas d'olives. Donc après avoir fait revenir un petit peu les oignons, vous y rajoutez donc les champignons. Puis vous assaisonnez avec du poivre et du sel mélanger. Voilà, encore là, quelques minutes, c'était après à faire venir un petit peu. Et donc, vous les mélangez avec euh, le persil et les olives que vous avez déjà coupées dans un récipient. et vous les mélangez. Donc après, dans la même poêle, c'est-à-dire que vous gardez l'huile que vous avez servi pour les oignons et le champignon pour garder ce petit goût, vous faites cuire votre viande hachée que vous allez séparer comme ceci. Et puis assaisonner avec, pareil, du poivre et du sel. vous mélangez. Voilà, comme ceci, votre viande commence à cuire, là elle est cuite. Donc vous la versez dans un euh, récipient. simplement, moi je prends un grand plateau, ça refroidit plus facilement et c'est plus facile pour mélanger avec le reste des ingrédients, vous avez plus de place. Voilà, donc vous rajoutez les restes des ingrédients que vous avez mélangés juste avant. Et découper de euh, lavages kiri, fromage, voilà. Bon, après, tous les ingrédients que j'ai mis ne sont pas forcément nécessaires. Hein. S'il y en a un que vous aimez pas ou quoi, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est, euh, voilà, moi, c'est ce que moi j'ai mis. Ou si vous voulez quelque chose d'autre, par exemple, vous pouvez rajouter aussi, c'est euh, comme vous souhaitez. Et ensuite, après la vache qui j'ai donc rajouté de la mozzarella. Et voici comme ceci. Donc ensuite, j'y rajoute la purée de pommes de terre. Donc vous voyez pourquoi prendre un plateau ou un grand récipient, vous avez beaucoup d'ingrédients. C'est vraiment plus facile pour mélanger. Hein. Et les œufs. Puis vous mélangez. et voici comme ceci. Tout est mélangé. Donc ensuite, je vais préparer la colle pour fermer les bourraques. Donc je me sers de farine et d'un petit peu d'eau. Pareil, hein, toutes les quantités dans la description ci-dessous. Ne vous inquiétez pas si je dis rien, allez juste voir dessous, j'aurai tout écrit. Donc là c'est trop épais, je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, sinon ça ne collera pas en fait. Mais ni trop épais non plus. Juste comme ça en fait, c'est une petite pâte, comme une colle. Et voici, donc après vous prenez les feuilles pour bourraque, les feuilles de briques. Euh, découper découpé en deux. Et vous allez donc les garnir avec le mélange que vous avez fait préalablement. Voici donc, vous les mettez pas complètement au bord, vous laissez environ euh, un centimètre du bord. Et vous refermez, repliez les bords comme ceci. Et vous le roulez. Et voici, donc c'est là que vous utilisez la colle fait maison. Juste sur le bord comme ceci pour que ça tienne tout simplement. Donc ensuite, vous pouvez ou utiliser les bourraques de suite ou les mettre dans du papier film et les congeler. Donc vous pouvez en préparer plusieurs au début du ramadan ou autre et ensuite les sortir petit à petit le soir. Donc il y a deux façons pour les cuire. Première façon, ça sera à le frit comme ceci. Donc dans une poêle, j'ai fait euh, chauffer de l'huile et je fais frire mes bourraques. Ou deuxième façon, comme ceci avec un pinceau, mettez bien de l'huile autour de vos bourraques et sur une plaque de cuisson, vous y mettez un papier cuisson, puis vous allez tout simplement les faire cuire au four. Ce qui fait qu'elles seront, je veux dire, elles seront moins grasses, borax. Voilà. Moi, je préfère au four. Après, des gens préfèrent à la friture. C'est ce dont vous préférez. Voici, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire et un pouce bleu. À bientôt dans une prochaine vidéo.